vous si dites, Joyeux anniversaire in corso. Avemi tutti in capo felice anniversario ou « buon anniversario. Ok, ma al di là dell'anniversario ci sono manières manieri di dirla. Ah, e anniversario vuol dire che riveni ogni anno. C'è di no, felice compleanno o felice anno compio. c'est qui si sente, qui e finit. che finisce. a da principia un anno nuovo. Compleanno de cum en español cu cumpleaños u cum en italiano cu compleanno. Cetino buon natalizio. Natalizio viene dal latino e insegna a nascita, e un giorno di nascita, e si ritrova natalizio in italiano. C'è un altro, felice a ricordo, che viene dal ricordo. Abbiamo dunque quattro maniere di gioia anniversario e a più giusta sarebbe felice natalizio, posto che insegna a nascita. A presto!